single player kita solo chapter hotel normal karakter nick Alice random nick start game kita coba apakah kita mati mati di awal tusun ya eh, tusun terlalu dini ya masih belum ada tanda-tanda ngelek sih masih besar loh The rescue chopper's leaving. Damn it, we just missed him. Hey, Lab Girl. Hey, Steve. Oh. Tons of fun. This building is on fire. Grab a weapon and let's get the hell out of here. I am not. I am. Kok berat ya? Manuknya berat. Don't worry. They're heading to the mall. We can catch them there. Good eh. enough for me. Grab a eh. weapon. Let's go. Ini apa nih? Select Let's stick together. At least until we get downstairs. Wow. Udahlah, gua pakai pistol saja, Bang. Bentar, WASD. Nah, ini kayak gini ini. Ini berat, Bang. Nah, most sensitivity. Pantas. Oke, kita majuin dikit ya. Benar-benar ngelag ya. Gak nyadi lah eh, coy, cuy. Ngelek cuy. Shader pantas. Low. Low. Low. Multicore nibble backpool apa tuh? Low. Best recommend down. Nah ya, sama sini juga. Gua pun uh, eh, iya, ngelek juga nih. Gua kan nonton juga. Dah ya, udah ya. Udah apa? udah ya main ya udah udahan ya kita coba nih masuk ke dalam kagak bisa jongkok ya oh kontrol Holy shit, zombie. Heads Bisa friendly fire kah? Bang, tembak bang. Oh. Eh, maju majulah. Woi, maju cuy. Você gosta do Mário? Você também. apa sih. goblok agak nampak tuh bro ini kenapa kagak dibuka bumer itu siapa bumer Eh, ente bawa dua senjata ya? Mantap juga ya anda ya. Eh, senjata apa nih? Sama kah? Ini iya. Leopard takut maju. Iya. Wah, ini keren nih senjatanya nih. Cok, belakang lu cok. Eh, apa tuh? Anda batuk-batuk kenapa ini? Wah, bahaya nih. Mantap. Batuk-batuk ya. Anda udah vaksin belum? Batuk-batuk Anda. Oh, tekan sip jalan biasa. Terus mana? Dari ambil. Assalamualaikum. Ada orang? apa tuh? Kaget. Siapa tuh? <laughs> Vaksin. Eh, kita muter-muter. Wah, ini nih. Hmm, mantap nih. Ini senjata bagus nih. bentar bang bentar bang bang bang apa nih bang mana bang bentar bang lagi bang masuk rumah buset kambing bro bro bro tunggu bro bro buset bro wadah namun kambing Oke, mana Tembak. Mati dong. ntar ada orang nih kayaknya nih. Open up. Eh, kagak bisa dibuka. Kagak bisa dibuka. Damn it, elevator's out. Wah, kalau gua terjun Halo bang, apa bang? Mati bang. Uh, duar. Wih, buset kaget. Wow. Apa itu cairan apa itu? Cairan asam. Eh hey, ini pakai dua senjata kayak mana ini bang? Ya anda semua bawa dua senjata loh, curang. Ngapain? Halo bang, apa kabar bang? Walah, meleset bang. M saya busuk bang. Mantap, busuk sekali. Wah, wah yang besar ini. Wah, kaget. Hei, eh, orang nih ada musuh ditembak dong. Malah diam. Eh, buset pistol biasa ambil dua kali desert eagle nya enggak. oh desert eagle nggak bisa pantas ntar ngehil kayak mana cuy wah wah kaget wah terbakar weh nonton nyata Wah, ada Kita lewat jalan belakang. mundur bang Sip, bang. bahaya bang coba terjun deh terjun apakah anda mati terjun terjun mati nggak oh, kagak malah nembus ini apa nih dorong wah meledak tuh lihat sih dikit, kayak gimana lewat dari api padahal bisa lewat dari luar ngakak Nyata. Is that a bottle of puke? Wah, jalan buntu. Wah, go. Uh, eh, apa nih? Hari, nice job. Wait, wait, look, look, look, look, look. I swear. Tembak nih bang. Jangan ditonton. Tembak, tembak. Wah, dari belakang. cairan asam cairan asam wah, oh, oh, terima kasih terima kasih loh mbak Lo ada yang sulit, ngapain ambil yang mudah? Oke. Wah. Buset. Mau ke kayak gimana, Cok? Bisa lewat sini kah? Enggak. Apa? Oh, Bill's here. Wah. senjata Wah. Oke, okay. hampir jatuh. Oke, okay, kosong ya. Ada was something. Kelihatan. Look here. Ini senjata bar yang lain. Sama kah? Oh sama senjatanya. Bro, gimana bro? Waduh bro. Wah, ini nih. Weapons over here. Ya. Oke, okay, siap bro gue jadi predator Oh. mana tuh ayo maju semua atau kalian yang mau disensor dan di <laughs> <laughs> fire kan? kayak gimana nih dapat lain kan dapat mana cok anjing adrenalin adrenaline shot here mantap oh, iya. kambing apa tuh weh cok apa tadi cok set apaan tadi kambing kaget mati Hmm, makan dulu Makan tuh sensor. Berdarah-darah. darah Mati, cok. mati bang mati bang Gak usah pakai chainsaw lah. Terlalu anu. Nice. Oke, okay, thank you. Reloading. Sini kah? Technically, You're not supposed to use an elevator in the fight. Yeah, that might not apply ya. zombie apocalypse. Uh, ruangan berapa nih, Pak? Kenapa? nih siap-siap ya hmm. apakah mati lampu nanti mati lampu give give code My name's Rochelle. You? Nick. That's all you need to know. All right, enough chat. Get ready. Wah, cuk, cuk, cuk. Mana cuk? Wah, ya, cuk. Weh, weh, weh. yang gue cari apa tuh The For Dead gameplay paling menarik Woi, bro, santai bro Lompat-lompatnya santai aja bro hmm. Ntar, perasaan tadi itu ada center ya? Kayak mana hidupin center? Madre. Apa tuh? Apa tuh? Mungkin harus lari nih, cuk. Wah, sesat. Mana? Batuk-batuk. mau ini kah jalan keluar kah? Hmm. Oh, ada yang kiri. Gitu. Recorded, yes, recorded. Gimana? Hei, hei, hei, diam, Cuk. Gua mau pengen ngehil Cuk. Ini jingkat-jingkat tuh. Eh. Hei. Bro. Hei. Eh. Anda pengen dihil? Malah ngehil diri sendiri. Kayak mana ngehil orang? Tahu udah ngehil sendiri. kill teman oh main sama viewers abang boleh boleh kalau ada yang mau malam bang ya level data gameplay bisa diubah sesuai selera